Дифференциальное уравнение первого порядка – это уравнение, которое содержит независимую переменную, чаще всего это x, зависимую переменную y, которую называют функцией, и первую производную функции y'. В некоторых уравнениях может отсутствовать переменная x – или переменная y. Или обе переменные x и y сразу. А есть только производные y'. Например, вот в этих двух уравнениях, а это дифференциальное уравнение первого порядка, есть x в одном и другом уравнении, есть y, есть y' а в уравнении следующем отсутствует переменная y. Во всех этих уравнениях есть производная функции y'. Такие уравнения называются дифференциальными уравнениями в нормальной форме. Но есть уравнения другого вида, вот такого, например где Y' вы не увидите, а есть лишь дифференциалы dx и dy, dx, dy. Они могут находиться даже в разных частях уравнения, но в результате некоторых преобразований из них мы получим производную dy по dx или y'. Такие дифференциальные уравнения называются уравнениями в дифференциальных формах. Процесс нахождения решения дифференциального уравнения называется интегрированием. Поэтому для того, чтобы научиться решать дифференциальные уравнения, необходимо уметь решать неопределенные интегралы. В ответе мы должны найти y как функцию от x. Вернее, это будет семейство функций, так как неопределенный интеграл в ответе всегда оставляет нам константу c, вместо которой можно подставлять бесконечное множество решений. Итак, если мы сумели выразить y, например, получился у нас вот такой ответ дифференциальному уравнению. Либо, решая какое-то дифференциальное уравнение, получился вот такой ответ, где также y выражен через x. То найденное решение называется общим решением дифференциального уравнения. Но не всегда это удается сделать. Например, проинтегрировав мы получили следующее равенство, из которого y выразить невозможно. Такие уравнения дают нам в ответе не общее решение, а общий интеграл. Итак, если y выразить невозможно, то решение называется общим интегралом дифференциального уравнения.